se oltre alle sofferenze e al dolore di queste persone, che hanno l'unico demerito di avere una pelle di, di colore diverso dalla nostra, ma hanno il sangue rosso come tutti noi, hanno figli come tutti voi, per la verità. Se verso queste persone, oltre il diniego, ci risparmiassimo gli insulti, ci faremmo un favore. Voi sapete come me che non c'è pacchia che tenga. Voi sapete come me che non sono in crociera. Voi sapete come me che non ci sono i taxi del mare. Voi sapete come me e come i nostri nonni che sfuggono dalla miseria, dalla fame, in ricerca di una possibilità di vita migliore. E guardate, e non mi raccontate, non mi raccontate di centri eccellenti. Ce n'è uno in costruzione dell'HCR, ancora neanche aperto, per 160 posti. Questo è, ancora neanche aperto. Gli altri non sono neanche visitabili. 9 o 10 sono visitabili dall'HCR. Le centinaia di altri privati luoghi di tortura, di stupro e di violenza non sono visitabili da nessuno. Io non credo sia una grande politica. Penso invece che l'apertura di canali legali, l'apertura di, di, scambi diversi, la richiesta nostra di approvazione delle convenzioni internazionali sarebbe più utile più efficace. E smettetela di dire che no, ne abbiamo bisogno peraltro, ma non voglio insistere su questo. I 6 milioni di immigrati legali oggi producono l'8% del PIL. Sono contributori netti all'Inps, non è vero. Chiedete a Confindustria, chiedete a Confapi, chiedete alla Fondazione Moressa, chiedete all'ISMO. Quindi non si svuota un oceano con un secchio. La mobilità è globale e non la fermerete certamente voi. Né la... no... Per... Beh, sena... colleghi, che sta succedendo? So. Siamo in discussione generale, la... sta parlando una collega. Colleghi! Senatore, colleghi. la prego, la prego di piacere. Io so... Non costringetemi a richiamarmi singolarmente. Colleghi, io so che in quest'Aula tutto mi è ostile, salvo, la... salvo contavo sulla vostra personale cortesia democratica. Non è possibile che un'unica o pochissime voci che sono in disaccordo debbano ottenere minacce, insulti e mancanza di rispetto anche in quest'Aula. Ho finito, signora Presidente, ma vi ricordo che non siete alla curva sud, siete nell'Aula più alta delle istituzioni democratiche di questo Paese. Voi dovete dare l'esempio di compostezza istituzionale, di rispetto per le opinioni diverse e di, e trattenete gli insulti, perché ha detto qualcuno, molto più importante di me, che gli insulti qualificano chi li fa, non chi li riceve.